náà gbagadari o láìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyẹn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun gangan láàrin gómìnà Adeleke àti gómìnà tẹ́lẹ̀ rí Oyètọ́lá ta gangan ni ó máa tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun o ẹ̀yin èèyàn àní ta ni yóò máa tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ ti ń dojú ẹ̀ bọ́ o ilé ẹjọ́ tó ga jù ní Nàìjíríà wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ padà o lórí wípé ta gangan ni ojúlówó gómìnà tó yẹ kó wà nípò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí ló ṣẹlẹ̀ ní Supreme Court lónìí kí ni Supreme Court ní ó ṣẹlẹ̀ láago méjì lọ́la ẹ̀yin èèyàn wa ẹ tún mọ̀ bọ́ o ẹ tún wá gbọ́ latest update lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ọ̀rọ̀ ó ṣe gómìnà kò ṣe gómìnà ó ṣètò ìbò kò ṣètò ìbò mo tún ti gbé e dé o mo ti kó dé latest update bó ṣe ń lọ. olú ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀rọ̀ ń dojú ẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ ti dojú ọ̀gbagadà rì báyìí lórí wípé ta ni yóò tẹ̀síwájú o ta ni yóò máa jẹ́ gómìnà gangan nípínlẹ̀ ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ jẹ́ yé wa wípé ìgbẹ́jọ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ o ní pẹrẹwu lónìí nílé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ wa ìyẹn Supreme Court nílùú Àbújá wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ o lórí wípé ta gangan ló yẹ kó wà nípò gómìnà gẹ́gẹ́ bí gómìnà authentic nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹni tó jẹ́ Supreme Court àwọn ìgbìmọ̀ márùn-ún tí wọ́n gbé kalẹ̀ pé kí wọ́n rí sí gbogbo ọ̀rọ̀ ó ṣe ẹni tó yẹ kó jẹ́ gómìnà rèé Oyètọ́lá ló yẹ ó jẹ́ Adeleke ló yẹ Adeleke kọ́ Adeleke ló yẹ kó wà nípò gómìnà Tóyètọ́lá náà sọ wípé hmm, òun nẹsẹ̀ bó lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ kí làwọn ikọ̀ márùn-ún tí wọ́n gbé kalẹ̀ pé kí wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ kùdìẹ̀kudiẹ tó jẹ jáde nínú ìbò tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìgbẹ́jọ́ ti wá bẹ̀rẹ̀ o àwọn adájọ́ wọ́n ti gbọ́tọ̀ tún wọ́n ti gbọ́tò sí lórí ọ̀rọ̀ òbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun hmm, wọ́n ti gbọ́ tẹnu Oyètọ́lá bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti gbọ́ ti gómìnà Adeleke wípé bó gangan ló ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ rán yín létí bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé bí n bá rán yín létí kò léèwọ̀ tẹ́ ẹ bá gbàgbé nígbà tí ìbò yẹn parí lálàkọ́kọ́ ilé àjọ tó ń rí sí ètò òdìbò nílẹ̀ wa ìyẹn àjọ INEC wọ́n ti kọ́kọ́ ṣàfihàn rẹ̀ o wọ́n ní gómìnà Adeleke gangan ni gómìnà authentic tó jẹ́ wípé ó jáwé olúborí nínú ètò òdìbò èyí tó wáyé lọ́dún tó kọjá ṣùgbọ́n gbàrà tí wọ́n declare Adeleke gẹ́gẹ́ bí gómìnà Oyetola ló ti fárígá ló ní no òun ò ní gbà òun kọ́ ló wọlé òun lòún wọlé tí wọ́n sì gbé ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n gbé lọ sí àjọ tribunal tó ń rí sí kùdìẹ̀kudiẹ tó bá wáyé lórí ètò ìdìbò ṣùgbọ́n gba àjọ tribunal tí wọ́n gbé kalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́ta tí wọ́n darí ètò ìgbẹ́jọ́ náà wọ́n fìdájọ́ kalẹ̀ wọ́n sọ wọ́n ní ṣe é rí àwọn ti gbọ́ tọ̀tún àwọn ti gbọ́ tòsì wọ́n ní kódà Oyètọ́lá wọn ló proof ẹ̀ wípé láwọn ibì kan àwọn eh, èsì ìbò tó wà ńbẹ̀ kò kò kò tálì mọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n rẹ́gísítà gẹ́gẹ́ bí olùdìbò ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọn lá nínú àwọn adájọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀hún àwọn méjì faramọ́ wípé Oyètọ́lá pò ń ló jáwé olúborí ṣùgbọ́n gbàrà tó ṣe léyìí Ládélékè fariwo ta wípé ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ fọkànbalẹ̀ calm down calm down ló ń sọ fún gbogbo àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé ẹ wò ó ìdájọ́ tí àwọn àjọ tribunal tí wọ́n gbé kalẹ̀ yìí ó ní ìdájọ́ awúrúju nẹ̀ ó ní kì í ṣèdájọ́ gidi kíá Adeleke lòun náà bá gba appeal court lọ gbàrà tó dé àpíkọ̀t àwọn àjọ adájọ́ lápíkọ̀t náà bá yẹ ọ̀rọ̀ wò wọ́n gbọ́tọ̀ tó wọ́n gbọ́tọ̀ sí ní gbogbo àwọn adájọ́ ọ̀hún náà bá sọ wọ́n ní Adeleke gangan ni gómìnà n tó jáwé olúborí wípé gbogbo ohun tí àwọn àjọ tribunal yẹn tí wọ́n sọ wípé àwọn kó àwọn gbètì ẹgbẹ́ kan wípé Adeleke gangan ni authentic governor tó yẹ kó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n sì sọ wípé Adeleke ó yá mọ́ báṣẹ́ rẹ lọ ìwọ ni gómìnà ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà Lóyètọ́lá fúnra ẹ̀ bá fariwo ta wípé a a a òun ò ní gbà wípé ẹjọ́ tí appeal court tí wọ́n dá ìyẹn ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ó ní kò tẹ́mi lọ́rùn torí ẹ̀ òun gba Supreme Court lọ o Supreme Court ni wọ́n wá wà lónìí tí Supreme Court tí wọ́n ti gbọ́ ẹjọ́ lẹ́nu tàwọn Oyètọ́lá wọ́n ti gbọ́ ẹjọ́ lẹ́nu tàwọn Adeleke wípé ta ni kó yẹ kó jẹ́ gómìnà tó jẹ́ tó tó yẹ kó wà ńbẹ̀ tí ó mọ̀ darí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n àwọn ilé ẹjọ́ tó ga jù ìyẹn Supreme Court wọ́n ti wá gbọ́ kódà àwọn agbẹnusọ tí ó jẹ́ ti Adeleke ìyẹn àwọn náà sọ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ rí wọ́n ní ìdájọ́ tí appeal court gbé kalẹ̀ bó ṣe yẹ ó rí gan-an nìyẹn àwọn tó Oyètọ́lá àwọn wá bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí ìgbẹ́jọ́ ìdájọ́ tí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó gbé kalẹ̀ ìyẹn appeal court wọ́n ní à supreme court ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá set aside ẹ̀ pé ìgbẹ́jọ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ yẹn pé kò tọ̀nà wọ́n bẹ̀lí ẹjọ́ àwọn ti Oyètọ́lá nìyẹn o wọ́n ń bẹ̀lí ẹjọ́ ṣùgbọ́n adájọ́ márààrún tí wọ́n fẹ́ gbèdájọ́ kalẹ̀ wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní <laughs> àtọ̀tún àtòsì ẹ lọ fọkàn balẹ̀ àwọn ti gbọ́ toníwá àwọn ti gbọ́ tẹlẹ́yìn àwọn ti gbọ́ ta síwájú àwọn ti gbọ́ tẹnì kejì wọ́n ní ẹ wá farabalẹ̀ wọ́n lọ́la òde yìí gangan ni gbẹgẹdẹ ó gbiná o tí <laughs> kedere ó bẹ̀ẹ́ wò wọ́n ní láago méjì ọ̀sán ọ̀la ẹ o làwọn ò gbèdájọ́ kalẹ̀ pé ta gangan ni gómìnà ta ló yẹ kó máa ṣe gómìnà lọ ta lọ authentic governor láàrin àwọn méjèèjì ilé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ wa Supreme Court wọ́n ti sọ lónìí olónìí yìí ni o nílé ẹjọ́ ni wọ́n ti sọ wọ́n ní ọ̀la ní gbogbo ẹ̀ ó yanjú ọ̀la òun ní gbogbo ẹ̀ ó yanjú ìyẹn ọ̀la gangan làwọn gbé ìdájọ́ àwọn kalẹ̀ láago méjì ọ̀sán wípé ọ̀la gangan lóníkálukú ó mọ̀ bí tọ́rọ̀ ń wípé ọ̀la gangan ní gbogbo ẹ̀ ó ṣe kíni ni ó parí bó bá jẹ́ Adeleke náà ni yóò mọ̀ jẹ́ gọ́fúnà lọ yóò mọ̀ lọ́la bó bá sì jẹ́ pé ipa míì náà ni oníkálukú sáà mọ inú odó tá a dọ̀ ńlá sí pé lọ́la òde ni pé tó bá ti dago méjì ẹ lọ́sàn-án ọ̀la nílé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ wa ìyẹn Supreme Court ni wọ́n gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ta ni gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ta ni ò yẹ kó jẹ́ gómìnà ta ló yẹ kó jẹ́ gómìnà èmi kàn ní kí n mú wá fẹ́yìn èèyàn wa ni o wípé kò tí ì tán o ọ̀la gẹ́gẹ́ ní gbẹgẹdẹ́ ó gbiná o tí kedere ó bẹ̀ wò torí ilé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ wa Supreme Court yóò gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lórí ẹni tó yẹ kó máa jẹ́ gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ eh, ìyẹn mo ní kí n mú wá fẹ́yìn èèyàn wa kókó ojú yóò mọ̀ sókùnkùn kétí yóò sì mọ̀ di sí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àwọn ìlú wa báwọn ìròyìn míì bá tún ṣe ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ á wá jẹ́ kó mọ dé etí ìgbẹ́ ọyín ṣùgbọ́n bó bá bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti wo ìkànnì wa ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì wa bẹ́ẹ̀ bá ti subscribe tán kí ní ti ń bẹ wájú subscribe button bí agogo yẹn ẹ tẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀ yóò gbé options tó pọ̀ wá ọ̀ọ́lù bẹ̀ ní kẹ́ọ̀ra gbọ́lé bá ti gbọ́lé ọ̀ọ́lù gbogbo àwọn ètò tá à ń ṣe pátá nílé iṣẹ́ wa lẹ́lórí ọ̀fẹ́ tẹ́yìn ló mọ̀ gbádùn ẹ kò ní jù báyìí lọ fún ti sáà yìí bó bá tún dìgbà mẹ́yìn báwọn òròyìn tuntun mẹ́yìn bá tún ṣe ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ àtúmọ̀ mu wá sí ti ìgbọ̀ yín òní yóò san wá o yóò dáa fún wa láṣẹ Èdùmàrè ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ ayọ̀sẹ̀ ni yóò jẹ́ fún wa ẹ ṣe ń tẹ̀ ń wò wá bó ṣe ń lọ. tẹlifíṣàn ni. tẹlifíṣàn ni ó. online tv tàráyé ń gbọ́ àràbà tẹlifíṣàn ni. online tv táwọn ayé ń wo. ẹ tún gbé kí n gbọ́. àràbà tẹlifíṣàn ni. wọ́n gbọ́ káàkiri. online tv tàráyé ń gbọ́ àràbà tẹlifíṣàn ni online tv tv àwọn ayé ń wo àní bó jẹ́ ti ká pèdé àsìkò bó jẹ́ ti ká ka ròyìn bó ṣe ń lọ o káàkiri àgbáyé ọ̀gá ni wọ́n o láwùjọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kíkẹ́ olóbùrò ojọ́ tẹ́ yẹ́kẹ́yẹ́ àní nílùú London wọ́n ń gbọ́ wa àní lamẹ́ríkà o wọ́n ń gbọ́ wa ní gbogbo yúróòpù pátá. wọ́n gbọ́ wá. ọmọ yorùbá ní diaspora. wọ́n gbọ́ wá. ojú wa tó lé ojú wa tó kó ọjà tábà tún wá polówó láráyé fẹ́ràn. àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv táráyé ń gbọ́ àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv táwọn ayé ń wò.